Merhabalar, Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. 3, 2, 1. Merhabalar. Şok, şok, şok. Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Şimdi sizler. Bugün sizlere pik mi aldım? Pik mi aldım? E, Osmanlı mutfağı klasiklerinden mi? Rustik, odenci, rustik, odenci. Tamam bir daha hadi. Adını Rıfkı koydum. YouTube kanka olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı, olmadı. Jag bara, stopp torsken. <laughs>